somos mujeres luchando por nuestros derechos, por nuestra libertad. Todos tenemos que tener la misma libertad de decidir. Aborto hay, entonces no es a favor o en contra del aborto. La ley que salga de este Congreso de la Nación tiene que ampliar derechos. ¿Toda mujer que aborta aborta en esas condiciones? Las mujeres que mueren por aborto son, son víctimas de femicidio y del femicidio del Estado. Hoy en la Argentina, el aborto es legal, pero soto boche. quiere decir que en silencio. ¿Qué somos? ¿Ciudadanas de segunda, nosotras que no podemos decidir sobre nuestro cuerpo? Que les puede aportar una libertad que, les falta el día, de hoy. Son cosas que pasan. Entonces, si son cosas que pasan, la, obligación del Estado es legislarlas no permitamos que nos roben la palabra vida. Nosotros también estamos a favor de la vida. Nada que perder.